अल्लाह तेरा मोहताज रख तेरे बंदों का मोहताज मत कर मेरे को मैं तेरे से ही मांगू मेरे को किसी और से मांगने की जरूरत ना उस उस हाल तक ना पहुंचू बस मेरे पास कम से कम होगा चले